girls, Oh yeah. Tá? Eu saí pro preto, pessoal. Eu sei que falar isso. Filha mãe, eu não gostei de você. Ele tá vivo? Morre, diabo. E outro cara vem olhar. Parabéns. Então, aqui, vamos atentar todo mundo. E por exemplo, né? Eu baixei o jogo sem o áudio, filho da puta é, do canal que eu baixei, né? Não tem um áudio no jogo. Ei, é, eu amo Muito bom. Puta merda. Nossa, parabéns, viu? 10 km por hora. Ó, meus amigos, vai, amigo! Uhul! Aqui, ó, que eu faço com os seus carros, ó. tá acontecendo ali? Correria? What the fuck? O pessoal tá correndo. Minha gangue é essa vermelha. Cara, você tá atirando em mim? Você tá ficando louco, porra? Esse é o Calma. Não, é mentira que uma cidade pode ter tantos policiais. Mentira. tem polícia pra cacete. Explode logo. Eita, <laughs> poxa, what the fuck? Desculpa, pessoal. Desculpa, pessoal. Desculpa tá acontecendo, what the fuck? O negócio tá doido. Eu tô batendo no carro, de repente eu bato no, na, na gama. caras estão correndo de quê? Pronto. Ah, dois mil anos depois. Ah, cadê? corre! Corre, viado! Ah, aqui. Oi, pessoal. Gente, ó, ca ó cara. Gente, what the fuck? O que? Você tá... Nossa, o que... What the fuck, mano? Oxe, o cara ficando... Não! O cara tá conversando sozinho aqui, mano. Não, assim ele tá virado. Ah, agora se virou, agora bom. Puta que pariu, né, meu amigo? Você tava. Tá- bom, tá? É engraçado que as pessoas aparecem do nada no meio da rua. Muito bom. Deixa eu ver se... Pera, pera aí. Bate aqui, bate. Ô oh, cara, vocês não vão fazer nada. Oxe, o que, que o cara tá fazendo Tá ficando louco, é? Morre! Será que tá morto já? Não sei. Tá vivo ainda. Ah não, morreu agora. Uh, aí parece que eu. Parece eu, né? Gordo. Ai, filha da puta! What the fuck, cara? tô tá ficando louco. O cara roubou. What the fuck, cara? Por que você fez? Meu Deus, puta que pariu! O cara tava cheio da grana. Ô, oh, valeu aí, hein? E você, você ia roubar o carro? Não? Volta, o que tá acontecendo? Ah, já começou aqui, ó. Já começou. Começou. Calma, gente, não vamos brigar. O que eu posso fazer para acabar essa briga no trânsito? Ó o cara roubando! What the fuck, minha filha? Tá louco, tá brincando com a vida. Bora, briga! Que aí, papai? Toma. Olha eu quero pá. What the fuck? Tá uma bagunça aqui. Ah, esses aqui são são meus parceiros. Fudeu. E ele vem, e ele vem. É pra zoar. Zoar. Não os caras ali. Cadê? Eita, um pulo. Eita, um pulo. Ai, caralho, ele tá com a metralhadora, porra. Corre, corre. Puta. Ah, não, não quero morrer. Não sabe o que eu vou fazer? Eu vou salvar. Eu vou salvar. O cara não tá conseguindo correr. Ele tá tipo assim, caminhando, mas... Quero dinheiro, me dinheiro. Infelizmente eu não consigo trabalhar nesse jogo. Mas não era esse jogo, bem que esperei ela achar, mas tudo bem, né? Era o outro GTA. O GTA que dá pra trabalhar com ônibus. Tem um, vários pontos de ônibus. É... Hum. Porque eu gosto de trabalhar com ônibus. Né? Então esse daqui infelizmente. Tá, meu mousepad. Eu não tenho um mousepad, então minha câmera não tá rolando. Ah, bugou, ótimo. Perfeito. Deixa eu ver se voltou. Não voltou. Não está funcionando a minha câmera. What the fuck? Tem alguma coisa para estragar. Ah, não vai girar, não vai. Eu nunca consegui, puta que pariu, aliás. Tá, vou ficar entrando e saindo. Não entendi. Eu tô fora. quero diversão, mulher. Você não me perguntou? Eu quero diversão. Entra na porra desse carro aí, fato. Sai da minha Muito bem, ele bateu no meu carro. Sim, eu quero. Eu quero, entra, por favor, entra. Entra logo, sua filha da puta. Caralho, eu vou matar a tá fudeu. Fudeu muito. Que vagabunda. Ai, meu Deus. Sai, mulher. Mulher. Mulher, você vai explodir a porra do carro. Mulher! Mulher! Ainda tá viva desgraçada, que vagabundo. What the fuck, quem é que tá atirando? safado, mano. Não, o policial morreu. Obrigado. Não, o cara tá ficando doido. Ai, eu não sei mais. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Tá. Matou, matou, matou. Sai, tá, eu quero arma. Obrigado. Já o cara entrou dentro do carro. Tem mais uma polícia ali. Filha da puta. Cuidado comigo. What the fuck? E você, cara? Calma, cara. Eu não vou fazer nada, não. O que que tá acontecendo aqui, viva, gente? What the fuck, mano? Nossa, cara, que mal. Os policiais matam mesmo. Os policiais tudo assassino. What the fuck vai comigo, filha da puta? oh, gente. Calma, policial, calma. Corre, corre. Nossa, que delícia, eu só observando. What the fuck tá acontecendo? Corre, policial. Ai, vai explodir essa porra! Tá merda. Tipo assim, o jogo tá sem, sem a, a voz, a fala dos personagens. Só tem uma gangue aqui. Ah, não, não, por favor, não me mate. Ah, não, cara, que saco. Puta merda, de onde saiu esse povo? Tô atirando em mim porque... What the fuck? O cara tá atirando em mim mesmo. Caraca, tá de fazer em mim, porra, minha mãe. Ei, garoto, me fudi. Cara, cara chato, não fiz nada. Que jogo pela da puta. Volta, sai daqui. What the fuck? Ah, não acredito. estão vindo mesmo.